mi na ku so kamo ya ta e na ma sa ye to call ye e ye na la sa no la ye ka ba ba sa na sa o ji no ya ma tu ko te le na si nya to me ta nyo and a တ်တာအနာမေတ္တာဟန်ဝီ oh and oh you saw die all oh cool way na me mom when i saw lene tamba qua teria to way 약속은뭐여자애나마사에뜨거예예나라사나올라의가바바사나사오지러야마주거텔레느시냐드미타뇨엘레 mi mami